Эйга. За өнөөдөр бид нэр 2054 дагагчтай болсон байна. Ээж гэсэн маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна л да. Тэгвэл би болохоор 2000 subscribe хүрүүл өөрөө texture pack эдитлээ тэгээд үүч гэсэн showcasing гэж тийм төлөвлөгөөтэй байсан. Яг 2000 дээр хийж чадаагүй ч гэсэн 2100 болохоос өмнө хийлээ. Тэгээд showcase хийх гэж байна. Enjoy. За за тэгээд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк амс subscribe дараарай. 2000 subscribe хүргэсэн та бүхэн маш их баярлалаа. Тэгээд энэ texture pack та бүхэнд аа гоё ууж чадсан байх гэж итгэлтэй байна. За тэгээд та бүхний татхын хүсвэл description хэсэгт дээр линк нь байгаа. Тэгээд та бүхэн харж байгаачлан зүрх арморын хэсгүүд нэг иймэрхүү тэгээд онилуулагч нь болохоор иймэрхүү байгаа. Тэгээд юу ч гэсэн би өөрийнхөө дуртай бүхэл зүйлүүдийг энд хийсэн байгаа. Тэгээд юу ч гэсэн таалагдах юм уугүй мэдэхгүй за тэгээ ч гэсэн баяртай. Тэгээ бай.